A gente não ri do que é engraçado. A gente tem uma capacidade de autoindução muito grande. Quando a gente está fazendo um processo terapêutico, por exemplo, que eu, eu, pego, por exemplo, um paciente que não consegue se locomover, uma idosa que está no asilo, eu sempre faço esse trabalho de provocar gargalhada nela. Claro que daí eu não digo, ó, oh, ah, gente, agora a gente vai rir, assim, essa, né? Você só chega no lugar e assim, diz, bom dia, dona... <laughs> Deixa Chá um pouquinho. Oh, <laughs> é, oh, desculpa, é, dona, como é que é, é Juliana? <laughs> Dona Juliana, é, dona, é, uh, é, tá. E aí você fica conectado naquela pessoa, se ela começa a rir, você começa a criar esse jogo de vai e volta, tá? Essa pessoa, quando ela ri, ela está provocando os hormônios que provocam bem-estar e alegria. Isso é, olha só que interessante, isso é um anestésico. Essa sensação de felicidade elimina a dor. Dor nas costas, dor nos rins, seja a dor que for, psíquica ou física. E a gente está trabalhando com toda a região do abdômen. Talvez alguém aí tenha soltado um pum. Porque libera o intestino, gente. A gente vai, libera mesmo. E a gente fez o equivalente nesses dois minutos aí, pelo menos 10, 15 abdominais. Olha só, Academia do Riso, né? Fitness cloud que é outra atividade que a gente faz. Então, isto bem aplicado, bem trabalhado, pode conectar as pessoas. Quando as pessoas, eu botei o um vídeo lá no aulão, quando as pessoas sentem esse, que, que você é capaz de provocar esse tipo de situação na vida dela, você se torna indispensável na vida dessa pessoa. Você agrega valor na sua persona, certo? Isso é muito especial. Isso é muito legal, para o outro e para si. Eu, porque eu me sinto importante. Eu preciso me sentir importante. Se eu sinto que ninguém precisa de mim, que ninguém depende de mim, eu morro. Não tem por que eu continuar vivo. Né? E para o outro, porque eu estou realmente sabendo o que eu estou fazendo, eu estou propondo para ele coisas assim. Então, ah, gente, é, é muita coisa legal, né?